23 з 25 російських ракет знищено в ніч на 9 травня. Так близько 10-ї години вечора з акваторії Чорного моря окупанти випустили 8 крилатих ракет Калібр на східні регіони України. Усі знищені. Ближче до 4 ранку рашисти випустили 17 крилатих ракет Х-101, Х-555. 15 з них знищено. Також минулої доби Збройні сили України ліквідували понад 600 солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 9 травня українські воїни знищили 195 тисяч 620 окупантів. Ворог втратив 3734 танки та 7257 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 3031, а РСЗВ на 554 одиниці. Засобів ППО ворога знищено у кількості 307 одиниць. Також окупанти втратили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автозистерн стало менше на 5969 одиниць. Російський флот тратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2618 БПЛА та ліквідували 955 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 388 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні!